twongeye kubasuhuza bene data mu izina ry'umwami wacu Yesu kirisito tugeze muri wa mwanya mwiza wahanditswe ngo aho tugiye gukomeza intangiriro cy'icyaho cya cyenda turahera ku murongo wa gatanu tugeze hasi mpaka tukirangije mwese muhawe ikaze Uwiteka Imana igira neza kandi Imana ishobora byose urakoze ko utugejeje muri umwanya mwiza wo kwiga ijambo ryawe noneho ngwino twiyobore kandi twifashirize utujye imbere mwuka wera adusobanurire ijambo ryawe mu izina rya yesu amen hariho abagaragu itangiriro igice cya cyenda ku murongo wa gatanu n'uwa gatandatu haragira hati kandi amaraso yanyu amaraso y'ubugingo bwanyu sinzabura kuyahorera nzayahorera inyamaswa zose kandi umuntu nawe nzamuhorera ubugingo bw'umuntu nzabuhorera undi muntu wese uvushije amaraso y'umuntu amaraso ye azavushwa n'abantu kuko imana aremye umuntu afite ishusho yayo muri iri somo tubonamo ko guhora ari uko nk'uko tubona muri Ezekiel makumyabiri na gatanu ku murongo wa cumi na karindwi kandi ko atabona ikibi ngo aceceke ahubwo agitangira igihano ni ukugira ngo abanyabibi n'abanyabyaha batiyumvamo umudendezo udafite icyo ushingiyeho ahubwo ko imirimo yabo y'ubugizi bwa nabi bazayihanirwa abaroma gatandatu makumyabiri na gatatu na zaburi ya mbere ku murongo wa gatanu nyamara nubwo bimeze bityo uwiteka ntihutira kurakara afite ububasha bwinshi kandi ntabwo yatsindishiriza utsinzwe n'urubanza inzira y'uwiteka iba mu ishuheri no mu mugaru kandi ibicu ni nk'umukungugu utumurwa n'ibirenge bye biboneka muri nahumu cyaho cya mbere ku murongo wa gatatu mbega uburyo imana irinda uburenganzira bw'abantu yashyizeho igihano ku mwicanyi ubikoranye ubushake uvushije amaraso y'umuntu amaraso ye azavushwa n'abantu ko mu icyaha cya cyenda ku mirongo gatandatu iyo umwicanyi umwe yemererwa kugenda adahanwe yari kurimbura n'abandi kubw'icyitegererezo cye kibi n'ubugome bwe ndengakamere ibi byari kugira ingaruka yo kubaho mu mibereho imeze nk'ibyariho mbere y'umwuzure imana ikwiriye guhana abicanyi imana itanga ubugingo ni nayo izabwisubiza niba ubwo bugingo bubaye ubw'iterabwoba n'intambara biboneka mu gitabo cyitwa ubusobanuro bwa bibiliya bw'abadivantisiti umunsi wa karindwi volume ya mbere paji y'igihumbi na mirongo cyenda n'imwe itangiriro cyaho cya cyenda ku murongo wa karindwi haragira hati namwe mwororoke mugwire mubyarire cyane mu isi mugwiremo icyo gihe ku isi hari hasigaye abantu bake cyane niyo mpamvu imana yabahaye umugisha ngo bororoke babashe kuzura isi namwe itangiriro igice cya cyenda ku murongo wa munani kugeza kwa cumi na karindwi haragira hati imana ibwirana nowa n'abana be iti ubwanjye nkomeje isezerano ryanjye namwe n'urubyaro rwanyu ruzakurikiraho n'ifite ubugingo byose muri kumwe inyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa zo mu isi zose hamwe namwe ibisohotse mu nkuge byose inyamaswa zo mu isi zose ndakomeza isezerano ryanjye namwe ifite umubiri byose ntibizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure kandi ntihazabaho ukundi umwuzure urimbura isi imana iravuga iti iki ni cyo kimenyetso cy'isezerano nsezeranye namwe n'ibifite ubugingo byose muri kumwe kugeza ibihe byose kize umuheto wanjye mu gicu niwo mukororombya uzaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye n'isi nuko ubwo nzajya nzana igicu hejuru y'isi umukororombya uzabonekera muri cyo nanjye nzajya nibuka isezerano riri hagati yanjye namwe n'ibibaho bifite umubiri byose amazi ntakongere kuba umwuzure urimbura ibifite ubugingo byose umukororombya uzaba mu gicu nanjye nzajya nkureba kugira ngo nibuke isezerano rihoraho ry'imana n'ibibaho bifite umubiri byose biri ku isi imana ibwira nowa iti icyo nicyo kimenyetso cy'isezerano nakomeje riri hagati yanjye n'ibifite umubiri byose biri mu isi Umukororombya ugaragara mu isanzure ni ikimenyetso cy'isezerano rihoraho ry'Imana n'ibibaho bifite umubiri byose biri mu isi. kuko tubona mu itangiriro cya cya cyenda ku murongo wa cumi na gatandatu umukororombya uzengurutse intebe y'imana nawo ni ikimenyetso cy'isezerano ry'amahoro ku bana bayo nk'uko umukororombya wo mu bicu ukomoka mu bumwe bw'imirasire y'izuba n'ibitonyanga by'imvura niko n'umukororombya uri hejuru y'intebe y'imana ushushanya ubumwe bw'imbabazi n'ubutabera byayo imana ibwira umunyabyaha wihana iti urarokotse kugira ngo utamanuka ujya muri rwa rwobo ubonye umucunguzi biri muri yo bitatu gatatu ku murongo makumyabiri na kane kandi tubisoma mu gitabo cyitwa uburezi paje y'ijana na cumi na gatanu uko twitegereza uyu mukororombya ikimenyetso cy'isezerano ry'imana ku muntu ko umuraba w'umujinya w'imana utazongera guhindura isi yacu umusaka ku bw'amazi y'umwuzure dutekereza ibirenze ibyo aya maso ya kimuntu ashobora kwitegereza ku bwiza bugaragara Abamarayika baranezerwa iyo bitegereje iki kimenyetso cy'agaciro cy'urukundo Imana ifitiye umuntu. Umucunguzi w'isi yitegereza uwo mukororombya kuko uyu mukororombya wagaragajwe mu isanzure binyuze muri we nk'ikimenyetso cy'isezerano ry'Imana ku muntu. Imana ubwayo ireba uyu mukororombya ku bicu maze ikibuka isezerano rya ry'iteka riri hagati yayo n'umuntu. Nyuma yo kwigaragaza guteye ubwoba kw'imbaraga ihana y'Imana mu kurimbuza isi ya kera umwuzure, Imana yari izi ko abakijijwe ukurimbuka rusange bari kumarwa n'ubwoba igihe bari kuba bitegereza ukwiyegeranya kw'ibicu, uguhinda kw'inkuba n'inkubiri y'umugaru no kugwa kw'imvura ivuye mu isanzure. Byashoboraga gukangaranya imitima yabo kuko bari gutinya ko bagiye kugerwaho n'undi mwuzure. Biboneka mu busobanuro bwa Bibiliya, volume mbere paje y'igihumbi na mirongo icyenda n'imwe ndetse n'igihumbi na mirongo icyenda n'ebyiri umuryango wa nowa witegerezanyaga ugushima no kubaha bivanze n'umunezero iki cy'imbabazi z'imana cyashyizwe mu isanzure umukororombya ugereranya urukundo rwa kirisito ruzengurutse isi kandi rukahuranya amajuru asumba ayandi ruhuza abantu n'imana ndetse n'isi n'ijuru uko twitegereza ko byiza nyaburanga dushobora kwishimira mu mana tukizigira ko imana ubwayo yitegereza kuri iki kimenyetso cy'isezerano ryayo kandi ko uko icyitegereza izajya yibuka abana bayo bo ku isi abo iki kimenyetso cyatangiwe imana ntihishwa imibabaro yabo ingorane zabo n'ibigeragezo banyuramo dushobora kwishimira mu byiringiro by'uko umukororombya w'isezerano ry'Imana uri hejuru yacu. Imana ntizibagirwa abana bayo yitaho. Mbega ukuntu bikomereye intekerezo z'umuntu utaramba kwiyumvisha urukundo rwihariye rw'Imana no kwiyoroshya kwayo no kwicisha bugufi kwayo kutagerwa, igihe yavugaga iti: "Umukororombya uzaba mu gicu, nanjye nzajya nkureba kugira ngo mbibuke." ruboneka mu itangiriro rya cya cyenda ku murongo wa cumi na gatandatu ndetse no mu rwibutso n'integuza ku wa makumyabiri na gatandatu Gashyantare mu gihumbi na magana inani na mirongo inani itangiriro cya cya cyenda ku murongo wa cumi n'umunani kugeza makumyabiri n'umwe haragira hati bene nowa basohotse mu nkuge ni shemu hamu na yafeti hamu niwe se wa kanani abo uko ari batatu nibo nowa yabyaye ari bo bakomotsweho n'abakwiriye mu isi yose Nowa atangira guhinga ubutaka ateramo uruzabibu, anywa vino yarwo arasinda, yambarira ubusa mu ihema rye. Vino Nowa yanyoye agasinda ni inzoga, kandi yamukojije isoni kuko yatumye yambara ubusa. Nubwo Nowa yanyoye inzoga kandi ari umukiranutsi ntabwo dukwiriye kumureberaho kubera ko inzoga zidakwiriye kunyobwa n'abana b'Imana. Ibyanditswe byera bihamya ko nta cyiza cy'inzoga bityo dukwiriye kuzirinda. Inzoga nta cyiza cyazo, zituma umuntu adandabirana agata ubwenge. ko tubisoma muri zabura mirongo itandatu ku murongo gatanu vino n'umukobanyi inzoga zirakubaganisha kandi ushukwa nabyo ntagira ubwenge ko tusoma mu migani igice cya makumyabiri ku murongo wa mbere bazabona ishyano abigira intwari zo kunywa inzoga bagira imbaraga zo guturira ibisindisha biri muri esi ya gatanu makumyabiri na kabiri inzoga zitera kurwara ndetse umuntu agakora ibyo atagambiriye biri muri hoseya cya karindwi ku murongo wa gatanu Vino isembuye niyo ntandaro y'ubusinzi n'amarorerwa menshi akomeye kandi Imana yabuzanyije kuyikoresha. Biri mu gitabo cyitwa Inkuru ya Yesu paje ya mirongo itanu n'umunani. Buriya rero mbabwire igihe cyashize cyari gihagije gukora ibyo abapagani bakunda gukora no kugira ingeso z'isoni nke n'izo kurarikira no kunywa inzoga nyinshi no kugira ibiganiro bibi no gusinda n'imigenzo izira cyane y'abasenga ibishushanyo. nk'uko biri mu rwa mbere rwa petero igice cya kane ku murongo wa gatatu rero nk'abana b'imana ni nimutyo twihane ntitukanywe inzoga ntukabe mu iteraniro ry'abanywa inzoga n'iry'abanyandanini bagira amerwe y'inyama ko tubisoma mu migani makumyabiri na gatatu ku murongo wa makumyabiri nk'abantu biyeguriye imana ntakagire umwe muri mwe unywa inzoga ko tubona muri ezekiyeli mirongo ine na kane ku murongo waho wa makumyabiri n'umwe na yesu icyitegerezo cyacu yanze kunywa inzoga ubwo ari ku musaraba yagize inyota maze abasirikare b'abaroma bamuha inzoga ngo anywe ko tuwusoma muri ruka makumyabiri na gatatu ku murongo wa mirongo itatu na gatandatu ariko asogongeye yanga kuyinywa ko biboneka muri matayo makumyabiri na karindwi ku murongo wa mirongo itatu na kane none rero umuntu wese unywa inzoga azabona ishyano kandi azacirwaho iteka bazahobora ishyano abigira intwari zo kunywa inzoga bakagira imbaraga zo guturira ibisindisha uko tubona muri Esa ya gatanu makumyabiri na kabiri naho mu itangiriro icyaha cya cyenda ku murongo wa makumyabiri na kabiri haragira hati hamu se wa kanani abona se yambaye ubusa abibwira bene se bari hanze kugira ngo isi yari yararimbujwe umwuzure bitewe n'ubwigomeke bw'abayituye izongere kubona abantu bayitura imana yarokoye umuryango umwe ari wo wa nowa nyamara kandi mu bahungu be batatu hagaragayemo itandukaniro nk'iryari ku isi mbere y'umwuzure kuri shemu hamu na yafeti bagombaga kuba urufatiro rw'inyokomuntu muri bo hagaragaraga neza imico y'urubyaro ruzabakomokaho ko tubisoma komeye n'abantuzi paje ya mirongo irindwi na kabiri itangiriro cya cya cyenda ku murongo wa makumyabiri na gatatu haragira hati shemu na yafeti benda umwambaro bashyira ku bitugu byabo bombi bagenza imigongo batwikira ubwambure bwa se kandi kuko bari bamuteye imigongo ntibarora ubwambure bwe Ku rundi ruhande, kubaha Shemu na Yafeti bagaragarije se no ku Mana kwari isezerano ry'uko urubyaro rwabo ruzamera mu gihe cy'ahazaza. Yerekeje kuri abo bahungu be babiri, na yaravuze ati: “Uwiteka ahimbazwe, ni Mana ya Shemu, Kanani abe umugaragu we.” Urubyaro rwa Shemu rwagombaga kuzaba ubwoko bwatoranijwe, abaragwa b'ibyasezeranijwe n'abo Umucunguzi wasezeranijwe. Yehova yari Imana ya Shemu, niwe Aburahamu n'ubwoko bw'Abisirayeli bajyaga kuzakomokaho, ari naho Kristo yagombaga gukomoka, hahirwa ubwoko bufite Uwiteka w'Imana. ko tubisoma muri Zaburi ijana na mirongo ine na kane ku murongo wa cumi na gatanu. Kandi Yafeti abe mu mahema ya Shemu, kuko abakomoka kuri Yafeti bajyaga kuzahabwa imigisha ivugwa mu byanditswe byera kandi bakayisangira by'umwihariko. ngo tubisoma ku n'abahanuzi paje ya mirongo irindwi na kabiri. itangiriro cya cya cyenda ku murongo wa makumyabiri na kane kugeza makumyabiri n'icyenda haragira ati nowa arasinduka amenya ibyo umuhererezo yamugiriye aravuga ati kanani avumwe azabe umugaragu w'abagaragu kuri bene se kandi ati uwiteka ahimbazwe niwe imana ya shemu kanani abe umugaragu we imana yagure yafeti abe mu mahema ya shemu kanani abe umugaragu we hanyuma ya wa mwuzure nowa amara imyaka magana atatu na mirongo itanu iminsi yose nowa yaramye ni imyaka magana urwenda na mirongo itanu arapfa imana avuye muri nowa maze agaragaza amateka y'amoko atatu akomeye azakomoka ku babyeyi b'abantu. Nowa ahere ku rubyaro rwa Hamu avuma umwana we mu cyimbo cya se Hamu, agira ati Kanani avumwe azabe umugaragu w'abagaragu kuri bene se. Icyaha kidasanzwe cya Hamu cyagaragaje uburyo yari afite umutima we ingeso mbi yo kutubaha ababyeyi uhereye kera, kandi byahishuye ubunebwe n'agasuzuguro mu mico ye. Kanani n'urubyaro rwe rero bakomoye izo ngeso mbi kuri Hamu, ari we watumye Imana ibaciraho iteka. Nk'uko tubisoma mu Makurambere n’abantu paje ya mirongo irindwi na kabiri. Urubyaro rwa Kanani rwagize ubuhenebere bukabije buri munsi y'ubw'abapagani bose. Nubwo bari bariho umuvumo wo kuba abacakara kandi ubwo bucakara babumazemo imyaka amagana n'amagana. Imana yihanganiye ubuhemu bwabo no gusayisha kwabo kugeza igihe barengeje urugero ijuru ryakwihanganira. Noneho bamburwa ibyo bari bafite maze bahinduka imbohe z'urubyaro rwa Shemu na Yafeti. Nibwo tubisoma mu wa mbere n'abahanuzi paje ya mirongo irindwi na kabiri. Ubuhanuzi bwa Nowa ntibwagenewe kwitura umujinya cyangwa gutangaza umugisha. Ntibwari bugenewe gushyiraho imico no kugena uko abahungu be bazabaho, ahubwo bwerekanye ingaruka z'imibereho bahisemo kubaho inshuro nyinshi n'ingeso zabo barushagaho gukuza. Imana yashakaga kwerekanira imigambi yayo kuri bo n'urubyaro rwabo ihereye ku mico n'imyitwarire yabo. Ni itegeko ko abana bakomora imico n'imigirire ku babyeyi babo kandi bakabigana, maze abana bagashyira mu bikorwa ibyaha by'ababyeyi babo uko ibihe bihaye ibindi. Ku bw'izo mpamvu rero, urubyaro rwa Hamu rwamukomoyeho agasuzuguro no kutubaha Imana, nuko bibazanira umuvumo wamaze imyaka myinshi koko umunyabyaha umwe yangiza ibyiza byinshi biboneka mu icyaha cya cyenda ku murongo wa cumi n'umunani ndetse no mu bakurambere n'abahanuzi paje ya mirongo irindwi na kabiri ku rundi ruhande mbega ingororano ikomeye shemu yabonye kubwo kubaha se Mbega icyitegererezo cy'abantu b'abakiranutsi wabonetse mu rubyaro rwe! Uwiteka azi iminsi y'abatunganye, umwandu wabo uzahoraho iteka. Agira ubuntu umunsi ukira, akaguriza abandi, urubyaro rwe rukabona umugisha. Biri muri Zaburi mirongo itatu na karindwi, ku murongo wa cumi n'umunani n'uwa makumyabiri na gatandatu. Nuko none menya yuko Uwiteka Imana yawe ari yo Mana, ni Imana yo kwizerwa, ikomeza gusohoreza isezerano kugirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo, ikageza ku buzukuruza babo bibihe igihumbi. Nk'uko tubisoma mu gutegeka kwa kabiri, igice cyaho cya karindwi ku murongo wa cyenda. Dusoreje aha ngaha handitswe ngo y'uyu munsi bene data Imana ishimwe iyo idushoboje gusoza igice cya cyenda cy'itangiriro tuyisabye kuzadushoboza no kuzabana natwe mu cyumweru gitaha aho tuzarebera hamwe itangiriro igice cya cumi ndetse n'icya cumi na kimwe uwiteka abitubashishe kandi umwuka wera akomeze kudusobanurira ijambo rye Lord. dusenge imana data wa twese uri mu ijuru urakoze kuko wabanye natwe mu ijambo ryawe muri kano kanya tugushimiye cyane yuko duhuguje ibyanditswe byawe byera none utubashishe kurushaho gutekereza ku ijambo ryawe uduhe kuyoborwa naryo kandi kirutaho utubashe kuba maso n'ibihe by'imperuka utuyobore utwifashirize udufate ukuboko intambwe zacu ziyoborwe nawe tubigusabye mu izina rya yesu amen